Salut! Astăzi este despre a întregi. În dicționar este a se completa, a se face întreg. Știi, eu cred că nu suntem întregi dacă nu recunoaștem și câteodată propria noastră prostie sau uh, că nu știm. Am înțeles de la un om de afaceri că el uh, când nu știe spune nu știu și asta l-a salvat din foarte, foarte multe probleme uh, asta l-a ajutat să-și găsească și oamenii potriviți acolo unde el nu se pricepe. Ehm, și înțeleg uh, tot de la cineva din psihologie că ehm, o femeie e mult mai frumoasă când își recunoaște și propria nepricepere în ceva. De exemplu, eu câteodată uh, chiar nu găsesc ceva potrivit pentru un verb și mă tot chinui așa și mai întregi, recunoscând nu numai inteligența, ci și nepriceperea.